ვიწყებთ მუშაობას პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნების ანტიდასავლური პროპაგანდის მორიგი რაუნდი. გუშინ რესპუბლიკის მოედანზე ოცნების მხარდამჭერები შეიკრიბნენ და გაჟღერეს მოთხოვნები მათი ხელისუფლების მიმართ გარდა მხარდაჭერისა, რომელიც ასევე გამოიხატა გუშინდელ აქციაზე. აქციის მონაწილეები მოგეხსენებათ არ მალავდნენ, რომ ისინი მხარს უჭერენ ოცნებას და მადლობას უხდიან იმისათვის, რომ ოცნების ხელისუფლებამ ქვეყანა ომს გადაარჩინა. რას ნიშნავს ის მოთხოვნები, რომლებიც აქ შეკრებილებმა ოცნებას წაუყენა შეიძლება ითქვას რომ ოცნებამ მათი პირით საკუთარ თავს წაუყენა მოთხოვნები ერთ-ერთი მათგანი არის შეფასება მიეცეს ნაციონალური მოძრაობის დიქტატორულ რეჟიმს მიეცეს პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასება ასევე დადგა მოთხოვნა რომელიც აქამდე არ გახმაურებულა მაგალითად ეკონომიკური სუვერენიტეტი რას ნიშნავს ეს და რას ცდილობს ოცნება მისივე მხარდამჭერების პირით იყოს სხვადასხვა მოთხოვნები მათ შორის ის რომ აიკრძალოს LGBT პროპაგანდა, ასევე განათლებას უნდა მიეხედოს და ერთი და მთავარი, რაზეც გუშინ მთელი აქციის განმავლობაში საუბრობდნენ, რომ ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა უნდა შეწყვიტონ ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა, როგორც ისინი უწოდებენ ოცნება და მისი მხარდამჭერები მათი მხრიდან გამოთქმულ საყვედურებს და შეშფოთებას საქართველოს დემოკრატიის გაუარესებასთან დაკავშირებით, ასევე მოსამართლეების დასანქცირებას. მოკლედ, აშკარად ოცნების მიერ ორგანიზებული მისი მხარდამჭერი აქცია, რაღაც ახალია ოცნების მხრიდან, იმის შემდეგ, რაც მას მარტის დასაწყისში მასობრივი პროტესტის შედეგად უკან დახევა მოუწია. რა წარმოიწყო ქართულმა ოცნებამ და რას ნიშნავს აი ასე საკუთარი თავისთვის მისივე მხარდამჭერების აქციიდან წაყენებული მოთხოვნები. ამაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ექსპერტებთან ერთად. ჩვენი პირველი სტუმარი არის დავით ზურაბიშვილი. ანალიტიკოსი, ვიწყოთ მასთან საუბრით, შემდეგი სტუმრები იქნებიან კახა გოგოლაშვილი, გია ნოდია. მადლობა ბატონო დავით გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მადლობა. პირველ კითხვა ასეთი იქნება, ფორმალურად ეს იყო მომღერალ უცნობის გიორგი გაჩეჩილაძის აქცია. <coughs> თქვენ რა დასკვნა გამოიტანეთ, გითხარით თქვენი აზრი და შემდეგ დეტალები გავარჩიოთ, ფიქრობ რომ აქ გამოთქმული მესიჯები და საერთოდ ეს აქცია იმსახურებს იმაზე მეტ ყურადღებას ვიდრე ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს. თქვენ შთაბეჭდილება გითხარით თუ შეიძლება? ხო, რა ვიცი, მე არ დამჭანს ეს შთაბეჭდილება, რაღაც განსაკუთრებული ხდება. პრინციპში აკადემიც ჩაუტარებია იგივე უცნობს. აქციები პერიოდულად აწყობს ხელისუფლება ასეთ აქციებს. ანუ თავის თვითონ აუკეთებს ორგანიზებას და ხან გამოდის ალტინფო, ხან გამოდის პატრიოტ ალიანსი, ასეთი იმით ადრე ერთი ორჯერ უცნობი გამოვიდა, ახლა უბრალოდ იყო რაღაცნაირად ცდელობა იმისი, რომ ეს ყოფილიყო პასუხი მარტის აქციებში, რომ მარტის აქციები, რომელიც იყო უკიდურესად მასშტაბური და ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა, რაღაცნაირად იმის დემონსტრირება მოეხდინა უპირველეს ყოვლისა საკუთარ მომხრეებში, რომ აი ჩვენც ბევრი ვართ. მაგრამ ეს ახლა პრინციპში შეიძლება ითქვას აქ შედარება არ არის უცხების და ხელისუფლების სასარგებლოდ მოთხოვნებს რაც შეეხება ეს მოთხოვნები ერთი და იგივე ტრიალებს სულ ერთადერთი პრესური ბზანეთ ეკონომიკური სუვერენიტეტი დაემატა რაც თუ თარგმნით ჩვენი ხელისუფლების ვენაზე გლეხკაცისთვის გასაგებ ენაზე რო თარგმნოთ ეს არის ის რომ აქ ბიზნესის უბრუზე არის ბიზინა და რაც უნდა ის უნდა აკეთოს ცოტა სხვა ინტერპრეტაციაც შეიძლება მიეცეს ამას გადონდავით აი გუშინ მაგალითად მომღერალი უცნობი იყო იმედის ეთერში და მან განმარტა რა რა იგულისხმება ეკონომიკურ სუვერენიტეტში მაგალითად მან თქვა რომ შეიძლება ძალიან კარგი ბიზნეს გარიგების დადება მაგალითად ირანთან და რატო უნდა მიშლიდეს ამერიკა აქ იგულისხმება ალბათ ისიც რომ რატო უნდა მიშლიდეთ რუსეთთან ვაჭრობას, ხო? ანუ ესეც დასავლეთის მიმართ იყო მიმართული და თქოს რომ აი ხალხი გამდიდრდება თუ ჩვენ გვექნება ეკონომიკური სუვერენიტეტი. ანუ პირდაპირ ხო თუ ვივაჭრებთ ირანთან და რუსეთთან. არა, არა, პლანმასი არ არის ამათთან საქმე. აქ ყველაფერი არის სხვანაირად იმ გაგებით რომ ბენზინა ივანიშვილის ინტერესებია, თავარი პოლიტიკური, ბიზნეს ძალაუფლებრივი ეკონომიკური ინტერესები. კი, ამერიკამ არ უნდა უბძალოს, უცნობ სად რა გაყიდოს და როგორ და ვისთან დაამყაროს კონტაქტი. რუსთან დაამყარებს, ირანელთან თუ საერთოდ რაღაცა, რა ვიცი, მე ვისთანაც უნდა, მაგრამ ბიზნესა აქ ამის უფლება. ანუ აქ ბიზნესა უფროსი. აქ ის არის და ის საზღვრავს, ვისთან დაიჭიროს საქმე. ეს მესენჯია მთავარი და არა ის რომ ანუ ბიზნესზე უფროსი აქ ამერიკა არ არის, ბიზნესამ თუ გადაწყვიტა რომ რუსეთისკენ უნდა იყოს მას ეს უფლება უნდა მიეც, ამას ეუბნება ბიძინა თავის თავს ამ ხალხის მეშვეობით. აი ესეთ ვითარებაში ხედავ, მე რატო არ მივაქცევდი ამას დიდყურადღებას? დიდყურადღებას როგორ აყურადღების მიქცევა კი ღირს, მაგრამ გადაჭარბებულ ყურადღებას რატო არ მივაქცევდი? არის რაღაცები, რაც არ არის ბიძინა ივანიშვილის სულიცე და მის ნებაზე. ეს არის მაგალითად რუსეთ-უკრაინის ომი. დასავლურ რაც პრაქტიკულად არის დასავლური ცივილიზებული სამყაროს და რუსეთის იმპერიის, უკვე გადამწიფებული იმპერიის დაპირისპირება. აქ შემდეგი ბრძოლის არ არის ბიზრაევანიშვილზე დამოკიდებული და აქ რუსეთის მარცხი ფიქრობი გარდუალი ეს ძალიან დიდი ფაქტორია რომელსაც ვერაფერს ვერ შეცვლის მეორე მომენტია ეს არის სატრანზიტო ფუნქცია საქართველოსი აი ამ კონტექსში ამ რუსეთ დასავლეთის დაპირისპირების კონტექსში აი ეს სატრანზიტო ფუნქციისთვის ხელის შეშლას ბიზრაევანიშვილი ასევე ვერ შეძლებს ძალიანაც რომ უნდა და მე <coughs> შევაქვს რომ ასე უნდა და ამის გამო ესე იგი რომ მე რო ვთქვი რომ ამის გამო შეიძლება არათუ სანქციები დაადო შეიძლება დაპატიმრების ორდერიც გამოწეროს მასევო ნუ მეორე დღეს აგენდად გამოაცხადეს ამერიკის მაგრამ არა უშავს ამაზე ასე თქვა ბატონ გობახიძეს მე მოთხო პასუხს э, ბატონ დავით რატო ხართ ასეთი ოპტიმიستي არ ვიცი სატრანზიტო ფუნქციის შეფერხებას ვერ შეძლებს ამბობთ როცა ჩვენ ნახეთ როგორ ჩაშალა ანაკლიის პორტი ხო 20 წელი არა რეპიერ ჩაშლილია და ვერ ჩაშლილი ჩაშლილია პორტი რეალურად ჩაშლილია პორტის არა არა ვერ ჩაშლის ვერა იმიტომ რომ ის სხვა რეალობა იყო იმაში იყოს სხვა რეალობა. მაშინ იყო რომ გერმანია რუსეთის ასე ვთქვათ ჩრდილოეთის ნაკადზე იჯდა, ასე ვთქვათ რუსეთი სხვანაირად განიხილებოდა იმ რეალობაში. იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატების ტრამპის ხელისუფლება სხვანაირად უყურებდა ცოტა. ეხლა ცოტა სხვანაირი რეალობა, ანუ გეოპოლიტიკური რეალობა შეცვლილი. იმ გეოპოლიტიკურ რეალობაში ბიზნეს ევანჯელის არც კი ჭირდებოდა ზედმეტი ასე ვთქვათ პრორუსობა. არჩ კი ჭირდებოდა იმის თუ საკუთარი ძალაუფლება შეენარჩუნებია შენ რა დინარჩუნებ და ასე თუ ისე მეტნაკლებად ჰქონდა ამერიკელებთან დალაგებული ყველაფერი დაენგრა მას ამ ომის შემდეგ როდესაც ეს დაპირისპირება გახდა მყეთი ამ მყეთი დაპირისპირებაში ბიძინა ივანიშვილი კვლავ ცდილობს იყოს რაღაცნაირად აი ესე რომ არ შეეხონ მას და მისი სუვერენული უფლებები ასე ვთქვათ როგორც ყველა ყველაფრის გამგებელი საკადა და აბსოლუტური მართველისა ქვეყანაში იყოს ხელუხლებელი დასავლეთის მხრიდან და რუსეთი ამ ამ თვალსაზრისით რუსეთი მისთვის არის მოკავშირე რუსეთთან ურთიერთობა რუსეთთან კავშირები რუსეთთან ფულის კეთება რუსეთში ფულის კეთება ამ ძიმე ვითარებაში მან დაინახა ამაში შანსი და დასავლეთი ამაში ხელს უშლის ბუნებრივია და ცივილიზებული კაცობრიობა და მათ შორის საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა ბატონ დავით და საკუთარი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ არის მაგრამ რამდენადაც ეს პროცესები არ ექვემდებარება მის მას არა ამდენი ძალაუფლება მას რომ ამერიკას და ასე ვთქვათ გინება თურქეთის გინება აზერბაიჯანის აი ყოველას ინტერესები ფეხებზე დაიკიდოს და რაღაც პირდაპირ პირდაპირ აკრემს უთხოს რომ მოდი აქ ჯარი შემოიყვანე ხა სხვა ეს რომ გააკეთოს ну, бурებრივია, დიდი დღე არ უწელია ხელისუფლებას ვინც ასე. კი ბატონო, მაგრამ მაინც ხომ ცდილობს, აი გუშინდელი აქცია იყო იმის დემონსტრირება, რომ ის ისე ცდილობს. ახლა ახლა როგორ ჩანს, აი ნახეთ კითხვას დავხვალ თუ შეიძლება. ხო, რა ელაპარაკებს? მე კიდე გეტყვით ერთი ცოტი რა. ისინი წარმოაჩინოს, რომ არის ხალხი ამ ქვეყანაში ათასობით ადამიანი, ვინც ამას ითხოვს. ას ითხოს, ვინ ითხოს, არავინ არ ეს არავინ არ ეს ეს ხალხი არის მორეკილი ხალხი, 90% არის მოყვანილი ავტობუსებით, მარშრუტკებით, რეალურად სახალხო მხარდაჭერა არ აქვს ამ პოლიტიკას, სასწრაფო ივანიშვილი აწარმოებს. ანტიდასავლური პოლიტიკა საქართველოსში არ არის პოპულარული. ახალგაზრდა თაობის 99% არ არის პოპულარული და უფრო მეტიც ანტიპოპულარულია. უცნობი ოდესღაც იყო, ხა შეიძლება აქ ვიღაცებს ახსოვთ, რომ უცნობი იყო, რაღაც 20 წლის წინ პროგრესული და ახალგაზრდა მომღერალი. დღეს ის არც პროგრესული არ არის, არც ახალგაზრდა არ არის და სულ სხვაგან არის საერთოდ. ეს საერთოდ სხვა ეპოქაა, სხვა ხალხია, სხვა ის არის. 2012 წლიდან დღემდე საქართველოში გაჩნდა 300.000 ახალი ამორჩეველი, რომელიც გახდა სრულწლოვანი. ეს 300.000 ადამიანი, დაახლოებით 300.000-ი მათი რიცხვი. სტატისტიკურად აპრილი არ არის არც ხელისუფლების რესურსი არ ეკონდებარება ამ რაღაცა უპრიმიტიულეს პროპაგანდას ომში ჩატრევაზე და რანაირად უნდა გაიმარჯოს ახლა ამ ყველაფერმა და რის რის ის რა რესურსი თუნდა მოიქვს ერთადერთი რამაც შეიძლება ხელისუფლების ძალაუფლება გაუხანგრძლივოს იძლევა ივანიშვილს იქნება ის თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ 2024 წელს რაღაც ალტერნატივის დემოკრატიული ალტერნატივის შექმნას. აი გასაგებია ბატონ დავით ეგ თავისთავად, მაგრამ მოდი ისევ რომ დაუბრუნდეთ აი ამ პროცესს მომავალზე, ბევრჯერ ვილაპარაკებთ მომავალში, მაგრამ ნახეთ ძალიან ცხადი იყო მარტის დასაწყისში, რომ საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობა ძველებსაც ნუ დაუკარგავთ იქ ასაკიანი ხალხის იყო. ხო, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობა იმ შემთხვევაში თუ საგარეო პოლიტიკურ კურს ევროპულ გზას დაემუქრება საფთხე მზად არის ქუჩაში გამოვიდეს და ფიზიკურად იბრძოლოს აი ეს ჩანდა იმ 2-3 დღის განმავლობაში ძალიან ცხადად ეს დაინახა ხელისუფლებამ ეს დაინახა დასავლეთმა და აბსოლუტურად სხვა შთაგონება მიიღეს იგივე ჩვენმა პარტნიორებმა მას შემდეგ ნახეთ ხო ევროპარლამენტში საუბრობდნენ ქართულ ხალხზე ძალიან აღმატებულ ტონებში და აღმატებული ხარისხით ხო მაგრამ და თითქოს ყველაფერი გასაგები გახდა რომ აი ეს ცდელობა რაღაცა თემები თემების შემოცურების, რაღაცა კანონის გავსად, რაღაცა თემების შემოპარების აზრს მოკლებულია. ამ ეს უნდა დაენახა ყველას, მაგრამ გუშინდელმა დღემ გუშინდელმა დღემ მე მაჩვენა რომ ეს ვერ დაინახა ივანიშვილმა, ან არ დაინახა. და ისევ აპირებს გააგრძელოს იგივე. თუ გუშინ იყო რუსული კანონი, ხვალ იქნება რაღაც სხვა. აი ეს ხო ჩანდა გუშინ. კი რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა ასე არ გაჩერდება ასე მარტივად შეიძლება დაამხრჯოს თქვა ეხლა უკრაინა ეხლა მაის აპრილის აი მაის ივნისში უკრაინის კონტრშეტევა მოიტანა სერიოზული წარმატება ფრონტის ხაზზე ესეც არ გააჩერებს ეხლა ვეკითხეთ დაამხრჯებს ხოლო იმიტომ რომ ადამიანს კარგად ესმის დღეს მას აქვს აბსოლუტური ძალაუფლება ისეთ ძალაუფლება რომელიც რომელიც ის 2012 წელს კი ვერ იოცნებებდა 2012 ან ყველა მიზანია სულ ყველაფერი მის ხელშია. აბსოლუტური მონები ხავს ყველგან და აბსოლუტურად რასაც უნდა იმას აკეთებს. უბრალოდ ერთადერთ მე რამდენადაც მას ვიწრობ პირადად აი აბსოლუტურად დარწმუნებული რომ რა ვერ გაუგია მას და ვერა მოუხსნია რატომ არ არის ყველა ამიტრედნიერი და რატომ არ არის ქვეყანა აყვავებული შეიძლება კიდეც გონია რომ ქვეყანა აყვავებულია მაგრამ აი რატომ მას ყველა ფერს ხო სწორად აკეთებს ის და რატო არ არის ისე კარგად საქმე და რატო აპროტესტებს ამდენი ხალხი მის ძინავდნენ ეს მისთვის არის გამოცანა და როდესაც ის ვერასოდეს ვერ ამბობს თავისი პასუხები მოძებნილი აქვს ხო გახსოვთ რო თქვა რომ აი სხვა ქვეყნებში რო დადიანო იქ უყურებენო რომ ხალხი მდიდარია ბედნიერია და ნუ ახლა მე მე უბედურდებიანო არ ვიდა ისედაც მეური ცოდვები აქვს რა ეხლა მაგრამ თვა საფრანგეთი ვერ ვართ ეკონომიკურად ბედნიერების ინდექსით არა მაკონტექსტი არ უთქვამს მაშინ ახლა მაგაზე რა გავიდა რა ახსოვს ეს კარგად ეს ინტერვიუ ხა მაინც და მაინც არ არის ბიზნეს ევენჯერს არ ემარჯობა ცოტა ესე გამართულად და კარგად ლაპარაკი და კონტექსტი აბსოლუტურად ის იყო რომ უფრო კარგად გაიაზრა რაც უნდა ცხოვრობდი ამის თქმა უნდა და გამოვიდა სხვა რაღაცა. კარგი, მაგრამ ნუ კონტექსტით მიხვდებით, რომ არ უნდა იმის, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა ეხა. არ უნდა ამ ძალაუფლების დათმობა. ეს ხალხი ვინც იმ მიტინგზე იყო, მათი დიდი ძიტა ორგანიზატორებთან ხა იქ უამრავი ხალხი ჩამოყვანილი იყო, ვიღაც შეიძლება გულწრფელად არიან პროპაგანდის ქვეშ და მართლა გონია რომ დასაბუთებია. არა, იყვნენ გულწრფელი მხარდამჭერებიც, აი სახეებზეც ვიცანი, ბევრი მათგანი Facebook-ში. კი, არიან ასეთები. გაუღრივარ ზოგიერთ. ეს არის ის ხალხი, რომლებიც აი როიჭმიან საბჭოთა ეპოქაში, საბჭოთა ბენდალობაში, ძველი ხალხი, იმიტომ რომ თელი ეს პროსახელმწიფო პროპაგანდა, რაც ბიზნესიონიშვილი ეწევა, ეს არის კლიანად დაფუძნებული აი იმ ეპოქის აზროვნებაზე, იმ ეპოქის ფობიებზე, იმ ეპოქის შიშებზე, აი იმ ეპოქაზეა დაფუძნებული. ადამ თანამედროვე ეპოქის ადამიანზე ეს ამ პროპაგანდა შეუძლებელია იმუშაოს. შეუძლებელი სიგიჟეა ეს პროპაგანდა 21 საუკუნის ახალგაზრდას ამას როეობდნენ. ეხლა ეს არ იმუშავებს, მაგრამ 20 საუკუნის 70-იან 80-იან ცივი ომის პოლარიზაციაში გამოსდილი თაობისთვის, რომელსაც ხთას უბედურება გამოიარა, იქ აფხაზეთის ომი გამოიარეს, იქ რაღაცა ტერიტორიული ძლიანობის ყველა შიმშილი, უდენობა, უშუქობა, მერე ნაცმოძრაობის რეჟიმი კიდე მანამდე შევარნაძის კორუმპირებული რეჟიმი, ახლა კიდე ბიზნესმენიშვილი და აი არეულია, ყველაფერი რაღაცნაირად ვერ შედგა მისი ცხოვრება ადამიანები არიან ამას აბრალებს იმას, რომ თავის დროზე დასავლეთი არ მოგვეხმარა, ხშირად ისმის ესა. აბა სად იყვნენ ადრე, სად იყვნენ იმ რეჟიმის დროს, ამ რეჟიმის დროს, მაშინ სად იყვნენ, ჩვენ რომას ვაკეთებდით. ამიტომ ეს ხალხი არის ბევრი მათგანი არის ცხოვრებაში დაჭებული, მიანჩნიან უსამართლოდ დაჭებულია და აი ამეებზე თამაშობს სპეკულირებს, საკმაოდ მეუწოდი უზნეობ და ამორალურადაც ეს ბიზნესი ივანიშვილი ომის მიმართში ისე ჩვენ ომები გვაქვს გამოვიდა. ვიცით ეს ომები გამოსტელი გვაქვს ჩვენ თავზე. რამდენიმეჯერ გადავიგე გადავიტანეთ ეს ჩვენ ქვეყანაში და აი ამაზე სპეკულაციებს მაგრამ ახალგაზრდა თაობაზე უფრო შედარებით თანამედროვე ადამიანებზე არ მოქმედებს ეს პროპაგანდა რომ ეს ყველაფერს არა პროპაგანდა არ მოქმედებს თუმცა ძალაუფლება პროპაგანდა არ მოქმედებს თუმცა ძალაუფლება არის ქართული ოცნების ხელში და ამ ძალაუფლებას იყენებს მაქსიმალურად ახლა დღეს უთხრა ოპოზიციას რომ საერთოდ არ შევიტანო კენჭისყრების სიაში კომისიის შექმნის საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი აი არ შევიტანო არ მომწონსო და არ მაინტერესებს კონსტიტუციაში რა წერია ხო ანუ ძალა არის მის მხარეს და ეს ყველაფერი ხო უბრალოდ შეფუთვა და ფონ ირონია, რასაც ახლა ჩვენ ეთერში უყურებთ, მაგრამ მაინც სწორედ ამიტომ განვიხილავთ, რომ ნამდვილად ახლა ჩემთვის არ ექნებოდა საინტერესო უცნობის და ვატო შაქარაშვილის გამოსვლები, მაგრამ აღხსენი უკვე რა კონტექსტში არის ეს ჩემთვის საინტერესო და აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ რამდენიმე გზავნილს მაგალითად იქ ბევრი ისაუბრეს პლებისციტურ დემოკრატიაზე ანუ ყველაფერი უნდა გადაწყდეს პლებისციტის გზით და ნუ შეიძლება მიმართონ ხო აი არ ვიცი ამ მოთხოვნებში ზუსტად თუ არ უწერიათ ესე პლებისციტი, კი კი უწერიათ. პოლარიზაციის და პოლიტიკური კრიზისის შემთხვევაში ქართულ ხალხს პლებისციტის გზით აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა მიეცეს. რათა რევოლუციები და დესტაბილიზაციები თავიდან ავიცილოთ. ნახეთ და იქვე ითქვა აქ არ წერია, მაგრამ არ ვიცი აქ რო ჩაეწერათ, ალბათ დღეს უკვე სულ სხვა რეაქცია იქნებოდა, მაგრამ აი ვატო შაქარაშვილი, მათუ შაქარიშვილმა ახსენა ნეიტრალიტეტი. ჩვენ ვიცით რომ უკრაინის ომამდეც და ომის შემდეგ მუდმივად ცდილობდნენ ამ იდეის რაღაცნაირად პროპაგანდირებას შემოგდებას რომ აი თითქოს ეს არის საშველი აი ხო ხედავთ ფინეთი გვეუბნებოდნენ ახლა აღმოჩნდა რომ ფინეთი ნატოშია და უკრაინის ომა აჩვენა რომ ნეიტრალიტეტი რაღაცა დიდი აბსტრაქცია მანამდეც არ გამოიყურებოდა თქვათ სწორი დიათ, მაგრამ ახლა საერთოდ დაუცველობას, აბსტრაქციას და რუსეთის ლუკმად ქცევას ნიშნავს, იოლ ლუკმად ქცევას ნიშნავს, ხო, რეალურად, მაგრამ აი ნახეთ, თქოს ნეიტრალიტეტი ახსენეს, თან აქ პლებისციტური დემოკრატია ახსენეს. როგორ ფიქრობ? ხომ არ მიდის იქით საქმე, რომ ხვალ მაგალითად პლებისციტზე გამოიტანონ საკითხი, ხომ არ გვეცადა ნეიტრალიტეტი მაგალითად? არა აზრი არ აქვს შეიძლება რომც გამოიტანონ ჯერები ან გავაანარე და მეორე წელი რომც გავიდეს რა აი მე მოლდოვა ნეიტრალური სახელმწიფო კონსტიტუციით მე რა არაფერი ეს ხელისუფლება არის ანაქრონიზმი თავისთავად ეს 2020 წლამდე ყველაფერი შეიძლება ამათმა გააკეთო არაფერი არ გამოუვათ უბრალოდ ეს ჩამორჩენილია დროიდან ამოვარდნა უბრალოდ მე პირადად პრობლემას ხედა უბრალოდ სხვაგან, აი ოპოზიციური ალტერნატივის არარსებობა შეფორი. ეს დამთავრებული ამბავია. ესენი ასე დვიჟენიებს, ასე ვთქვა. თუ გააგრძელებენ, ძალიან სერიოზულ პროტესტს მიიღებენ, არანაკლებს იმაზე, ვიდრე 8-9 მარტში ყოდა. როგორც მაშინ დაიხია, სხვა კიდე. ხო, ნეიტრალიტეტი უკვე არა. სერიოზულად რა. კოდური სიტყვა. ნეიტრალიტეტის საკით, ამას კონსტიტუციის ცვლილება ჭირდება. კონსტიტუციის ცვლილება საერთოდ ჭირდება მომიხსენი. ვერ შეცვლიან ევროინტეგრაცია გვიწერია კონსტიტუციაში. შეუძლებელია ანტიკონსტიტუციური პლებისციტი ჩაატარო ახლა. ნუ აი კლასიკი შეიძლება და ამეთ რა რა ისი მიღწევა ამბათ ამ პლებისციტებით. შესაბამის პასუხს ხალხისგან ნირები საქართველოს საზოგადოებისში ყველა გამოკითხვა მას ადასტურებს არა მარტო ისე ვთქვა აი რა ის კიდე იქნება ნებისმიერი გამოკითხვა ჩაატარო თუნებად თუ ჩაატარო გაზდილია ევროინტეგრაციის მხარდაჭერა და ევროკავშირის და ევროპული ორიენტაციის მხარდაჭერა. გაზრდილი არ მუშაობს ეს პროპაგანდა დიდი ნაწილი. ეს ილუზია, ილუზიის შექმნა რო თითქოს აი ხალხის დიდი ნაწილს უნდა რაღაცა სუვერენული დემოკრატია, რაღაც მოსკოვის მიერ მოგონილი ეს სუვერენული დემოკრატია, რომელიც რეალურად მიძინა ივანიშვილის ერთპიროვნულ ძალაუფლებას გულისხმობს, არ არის ასე ამ ქვეყანაში და ამიტომ ეხლა ამათ მაგრამ ამდენი ძალ უნდა იმინო, ამათ არაფერი არ გამოუვად. უბრალოდ ერთადერთი საფრთხე არის ის, რომ თუ დასავლეთმა ვერ დაკისრო, ამას ვიმეორებ სულ მე. ვერ დაინახა აქ ალტერნატივა, პოლიტიკური ალტერნატივა ამ ხელისუფლების, თორე საზოგადოებას რო არ უნდა ეს ხელისუფლება და საზოგადოება რო ჩვენთან გაცილებით პროგრესულია, ვიდრე მის ხელისუფლება, ამას ყველა ხედავს. თუ ვერ დაინახა, არ გამოურიცხავრო წავიდეს იგივე დასავლეთი გარიგებაზე პირადად ბიჭრაევანიშვილი. რა ტიპის გარიგებაზე შეიძლება წავიდეს? ეს საფიფაეს ხიფათი არსებობს, იმიტომ რომ არავინ ამ რეგიონს დასავლეთში არ დაუთმობს რუსეთს. ეს არის რა ტიპის გარიგებაზე შეიძლება წავიდეს? არაფერი, როგორც აი როგორც ეპრობიან მაგალითად ალიევს, დაახლოებით ეგეთ იმასე გადაგვიყვანენ მოდულს, მოდელს, იმას მოდელზე რა. რუსენაკი გულავე, ძმაო, მოკლედ აწკინდა, აკეთე, ოღონდ აეს გაგვიკეთე. აჰა. ანუ აღარ გთხოვთ დემოკრატიას. დემოკრატია რაღაცა გადაუმეორებელია. აღარ აღარ იქნებით ევროკავშირის წევრი, წევრობის კანდიდატის სტატუსი და ყველაფერი დავივიწყოთ უბრალოდ ვითანამშრომლოს სტატუსთან მოგწევენ. არა, არა, ნინოს, კანდიდატის სტატუსი მე 99% დარწმუნებული ვარ, რომ მოგწევენ. ყველა ვარიანტი, რაც უნდა აკეთონ ამათ. იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური თემა და არა რეალურად ახლა რაღაც სხვა თემა. პოლიტიკური თემა, ანუ ეს არის მონიშნა ტერიტორიის, ვისია ეს ტერიტორია, მოკლედ, ევროპის არის დასავლეთის ტერიტორია, ეს დასავლეთია, აქ თუ ეს რუსეთის ტერიტორია, ამას ნიშნავს იდეაში რაღაც კანდიდატის სტატუსი და არა იმას, რომ რაღაცა მოთხოვნები ის მოთხოვნები არის 90% ფორმალობა პირდაპირ ვიტყვი პრინციპულად თუ რაღაც სიგიჟე არ ჩაიდინა ხელისუფლება აი რუსულ კანონს რო იღებდა რაღაც ამის გავსი თუ არ შემოაგდო ჩვენ ყველა ვარიანტში მოგცემენ ამ სტატუსს არც იმაში ვარ დარწმუნებული რომ სიგიჟე რო შემოაგდოს კიდე უკან არ წაღები იგივე ორ მხრივი ძალისხმევი თანკე ცალკე ხალხის და ცალკეებს უბრალოდ აი ეს ერთი წელი 2024 წლის არჩევნებამდე გადამწყვეტი პერიოდი ჩვენ არ შევძლებთ დემოკრატიული ალტერნატივის შექმნას და ამ ხელისუფლებას გაუყენებთ იქ აი პოლიტიკურ სანაგვეზე პირდაპირ გაუშვებთ, იმიტომ რომ ამათი ადგილი ნამდვილად იქ არის დღეს აბსოლუტურად ყველანაირი ზღვარს არის გადაცდენილი აი სამი გონების და აი სულ წუმპედ აქციეს მართლა ეს ქვეყანა და თელეღაც საოცარი რაღაცა მორალურ აი უზნეო ამორალური კლიმატია, თვითონ პოლიტიკური კლიმატიც მათი ხელიდან რაც მოდის. მაგრამ თუ ჩვენ ეს ვერ შევძელი, თუ არ გამოინახა აქ ოპოზიციურად პოლიტიკური რაღაც ალტერნატივა არ იქნება ნუ და იგივე თქვენ წარმოიდგინეთ თქვენ დავით დასავლეთის ადგილას ან ამერიკის ადგილას რას იზამ ას გააკეთებთ ჩაიგდეთ ხოლმე ისინი მართლა არ ერევიან ჩვენ საქმეში და აქ პოლიტიკოსებს არ ქმნიან პოლიტიკურ ძალებს არ ქმნიან ოცნება გვეუბნება რომ ასე არ მუშაობს ამერიკაში არ მუშაობს ოცნება კი გვეუბნება რომ ისინი აკონტროლებენ ყველაფერს მაგრამ ასე არ არის სინამდვილეში და ისინი რეალურად რაც არის და ხალხი ხდება რაც არის იქიდან გამოდიან ასე არ მუშაობს ხო ასე არ მუშაობს ვიღაცა შექმნა და დაგისვან ასე არა ასე ასე დასავლეთი ასე არასდროს არ მუშაობს მაგრამ თუ აქ არ არის ასე ვთქვა ალტერნატივა მაშინ არის ორი ვარიანტი ან უნდა გაურიგდე იმას ვინც არსებობს და პრაგმატული და რეალ პოლიტიკა ამას გულისხმობს ხოლმე ამას უნდა გაურიგდე ან უნდა დაიკიდო და უთხრა რომ აი იყავით თქვენ თქვენთვის და ჯანდაბას აძგიათ ის ხელი ჩვენ აბის რაში არ ვარ დაგვიბანია ხელი ეხლა ეს მეორე ვარიანტი აქ არის გამორიცხული ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ეს პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ რუსეთს გადაგწე. ეს ამას ნიშნავს. ამას არ გააკეთებს. ეს გამორიცხულია, მათივე ინტერესი არ არის ესა და. აქ რაც არ უნდა მოხდეს, ეს გამორიცხულია, რომ დადგეს. არის ორი ვარიანტი. ან გარიგება და აქ ავტორიტარული რეჟიმი შეიძლება უბრო დიდხანს გაიწელოს, ანუ რაღაცა გარიგების მაგვარი დადო ბიზინა ივანიშვილი და რომ სატრანზიტო ფუნქციის ყველდაყოლ თვალს დახუჭავენ დემოკრატიის სერიოზულ დარღვევებზე. ან რეალურად დემოკრატიული ალტერნატივა იქნება. მაგრამ ეს უნდა იყოს ეს დემოკრატიული ალტერნატივა. ამაზე კითხავთ რა პერსპექტივა გვაქვს დემოკრატიული ალტერნატივის. იკავებდნენ თავს კიდევ, რომ ხალხის განწყობა იცია. საზოგადოებაში არ არის მოთხოვნა რომ აქ ავტორიტარული და რაღაც ბიზნოკრატია იყოს, ძელი ცხოვრება. ამის მოთხოვნა არ არის ჩვენი საზოგადოება, ამის ღირსი არ არის, ასე ვფიქრობ. კი ბატონო, დემოკრატიულ ალტერნატივაზე კითხავთ აუცილებლად, უბრალოდ ერთი აქცენტი მინდა, რომ აუცილებლად განვიხილოთ გუშინდელი აქციიდან და პრინციპში არა მხოლოდ გუშინდელი აქციიდან. მე მაგალითად ამ ბოლო დროს სულ მაინტერესებს რა არის მათი აქცენტები, მესიჯები და გოგახაინდრავას რამდენი ნიმე საეთერო გამოსვლას უყურე, სხვა შორს ერთი და აი გაძლება გქონია. ერთი და იგივე დღეს თუ ზედიზედ იყო ორ არხზე და ესე არ ხდება, თქვენც ხო ყოფილ ხართ ერთ დღეს ან ორ დღეში რამდენიმე არხზე და აი ერთი და იგივე ეს გამეორება, როცა ჩვენ ვიცით ხო ამოცნობა, როდის არის ეს კაფეო ჩამოყალიბებული message box-ი, როცა აი ერთი ერთში, აი რაღაცა სავალდებულო პროგრამასავით ჩამოარაკრაკებ, ხო? ეს დადის ეს Google Calendar-ო და არაკრაკებს ამ ყველაფერს და მთავარი იდეები რა არის, რომ დასავლეთი გაიხრწნა, აა დაიღუპა, იქ რაღაცა უბედურება ხდება, საშინელება ხდება, ვიღაცა ვიღაცას უჩივის და ასე შემდეგ. ნუ აი, აღარ გავიმეორებ ახლა იმ მესიჯებს. ანუ მორალურ მხარეზეც აკეთებენ აქცენტს. აი, რუსული პროპაგანდა ხო წარმოგვიჩენს ისე საბოლოო ჯამში, რომ დაუკვირდე ხანდახან აი რომ მოусმინო სალავიოს და მარგარიტა სიმონიანს შეიძლება დაგჭირდეს თაბეშდილება, რომ ომი იმტო დაიწყეს უკრაინაში, რომ ქალი ქალს გავდეს და კაცი კაცს. აი რეალურად აი ქალი დედა დედა უნდა იყოს, мама мама მარგარიტა სიმონიანს უყარს ეს გამოთქმა, ხო და აი როგორც კი რაღაცა პრობლემა აქვს ხოლმე ფრონტზე და ცუდათ აქვს საქმე, ის ზის რუსულ არხებზე და ხადაგებს რაღაცა ღმერთის სახელით ეგრევე ღმერთს მიახტება ხოლმე, ხო? ჩაულებრივი მკვლელები არიან და ეგრევე ღმერთს მიახტებიან ხოლმე. ამის მიუხედავად, ანუ თავარი მესიჯები მეორდება ჩვენთან აი რუსული პროპაგანდის თავარი მესიჯები, რომ აი თითქოს დედა დედა რო არის და мама რო мама, ეს არის ღარიბაშვილის დამსახურება და რომ არა ღარიბაშვილი, დედა დედა აღარ იქნებოდა და мама мама აღარ იქნებოდა და აი გუშინ თქვა ერთ-ერთმა გამომსვლელმა, ნუ ხმალი ქარქაშიდან დავიღოთ, დავიცვათ ღმერთი ოჯახი და სამშობლო. ჯერმე არ ვიცი, რა შეჭirdება ღმერთს ბოდიშ და გრეჩი ხას დაცვა, გრეჩი ხას დაცვის გარეშეც მე მგონი ღმერთი თავს გადასარევ ადგცნობს ბოდიში ესე ცოტა ფამილიარული გამოთქმისთვის ღმერთთან, მაგრამ ხო, აი ეს მესიჯები, აი ეს მესიჯები გასდევს ამ ყველაფერს თან. თქვენ როგორ აფასებთ? აი რა გხვდებათ ყველაზე მეტად თვალში? აა რა უნდა მოხდეს ახლა ნუ ეს არის რა ვიცი დეგრადაციის ნიშანი ხელისუფლების მე დიარაპერია სხვა სამას ვეებზე უწოდებ მეტნაკლებად ეს კონტინგენტი ვინც ამ სიგიჟეებს იძახის ყოველთვის ხელისუფლების ხარდამჭერი პრინციპში პირველივე დღიდანვე ოღონდ მოდი ასე ვთქვა საკუთარი ხელფასის ხარდამჭერი იყო ეს ხალხი ხო ხო შეგვიძლია ესე ხო ძირთადად ძირთადად ასე ეხლა როგორც იქნა დარწმუნებული ვარ ეხლა რამდენი ასეთი სუპერ ასეთი სუპერ კონსერვატიული ვითომ რაღაც ერთობები შეიქმნა ბოლოს ყველა დაიშალა იმიტომ რომ ყველა ფული შეჯამა იქ ვიღაცას ქური მისცეს მე ივენის ფული წაიღო რაღაცას არ მიცა მე წაიღო ჯიბეში არ რაღაცა იყი და მე იჩხუბეს ერთმანეთში და ყველა ასე და ყველა ასეა და კარგი ბიზნესია კარგი ბიზნესია მორალის ხადაგება კი აკაც იგივე იქნება და ახლა ეს იგი შე ბუში კიდე მოუშვინე სულიად ფანტასტიკური რაღაც ფრაზა ქონდა ბოლოს ასე პაპუაშვილის გამოსვლაში რომ დასავლეთიდან ისე იგი აი ცახა კარგად უნდა გავიხსენ ხო ქალის ოჯახიდან მოწყვეტის სპეცპროექტები აი ესეთი რამე არ წამიგია პირველად გავიგე ეს ფრაზა არა მგონია მისი მოფიქრებული იყო სადღაც ესეც უსული პროპაგანდიდან იქნება აღებული ანუ ქალების თანასწორობა და სამუშაო ანაზღაურება იმაზე გამახსენდა ქალი რო ქალს არ გავს და კაცი კაცს ეთქობა დედა დედა უნდა იყოს და мама мама ხო და ეს იმიტომ ეთება თურმე კიდევ რომ ჩვენი დემოგრაფიული ვითარება უკვე და ქართველები გადაგვაშინებს აი ეს თუ საერთოდ ამას მე გავიგებდი 90-იანი წლების პერიოდში 90-იან წლებში თამას მარგინალური ასე თქვა ჯგუფები ლაპარაკობდნენ და ნუ მაშინ კიდე რაღაცა ფიქრობდი რომ ეს რა დრო წაიღებს ამას და ხელისუფლება თუ ამას დამიწყებდა ამენით ლაპარაკს დამდა დარმეგო ოდეს საერთოდ ცხოვრებაში მაგრამ ეს როგორც გითხარით არის აგონიის გამოხატულება ბოლოების აი ეს არის რომ ვიცი ევანიშვილს ხალხი ხო ასეთი გონია ანუ მას ჩემთვისაც არაერთხელ უთქვამს და დარწმუნებულია რუსეთს მასთან ურთიერთობა ქონია, მას ასეთი წარმოდგენა აქვს საქართველოსზე, რომ საქართველო არის აი ანტიინფოს ასავალდასავალის და აი მათი აი ასეთი ასე ფიქრობენ, ასე აზროვნებენ. და ამ შემთხვევაში მისი აზრით ლაპარაკობს იმას, რაც ხალხს აღელვებს და ამით ცდილობს ხალხის აღდგენას. იმიტომ ამბობ, რომ ძალიან ღრმა წარსულშია ჩარჩენილი ეს ხალხი და ვერ ვერ მოახერხებენ ასეთი პროპაგანდით რაღაც საზოგადოების საზოგადოებრივი აზრის თავის სასარგებლოდ განწყობას. ბატონ დავით. სერიოზულად, და ახლა ამათი ლაპარაკის მიღება არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ეს ვერც საკანონმდებლო, სერიოზულ საკანონმდებლო ინიციატივებში გადავა დაწყებული ნაციონალური მოძრაობის გასამართლები და რომელიც მე აი ვუყურებ ამისთვის რაც გულისხმობენ ამაში. პარტია უნდა გაასამართლონ ვისაც ხო რა პარტიის ლიდერი გასამართლებული ყავს და ციხეში ზის და რა ვიცი მეტი რაღა უნდა გაასამართლონ არ ვიცი რას რას რა როგორ აპირებენ რა ფორმით რაღაცა აი აბსტრაქტული რაღაც წარმოადგენენ კარგი თუმცა თუმცა უნდა ვთქვათ ეს ყველაფერი უნდა ვილაპარაკოთ ხოლმე ამაზე და ჩემი აზრით სულ უნდა შეუსწოროთ აი მე Facebook-ზეც დავწერე და ახაც მინდა ვთქვა, როდესაც უცნობი და ზმანი მათნი გვეუბნებიან, რომ ირანთან ვაჭრობა გაგვამდიდრებს და რუსეთთან ვაჭრობა გაგვამდიდრებს, იქ აუცილებლად უნდა უთხრათ, რომ აი ამ ორივეს ერთად აღებული წილი მსოფლიო ეკონომიკაში არის 2.5%. კი, არა მარტო ეს არის. და ჩვენი მეგობრების წილი მსოფლიო ეკონომიკაში, ვინც ჩვენ გვეპარტნიორება და დახმარებას გვთავაზობს, არის 50%. უმდიდრესი მოსახლეობის, უმდიდესი აზრებით და როცა ეუბნება ვიღაცა რომ აი რუსეთთან თუ არ გავყიდეთ რუსეთში ჩიპები თუ არ მივაწოდეთ რაღაცები ვერ გამძიდრდებით ბატონო ეგ აღარ მუშაობს ეგ ეგ მუშაობდა 90-იან წლებში კიდე რა თავი და ახალი მოწვეტილი რო ვიყავი საბჭოთა კავშირში დღემდე მოუჭებიან ამ მესიჯებს და ალბათ ალბათ ხლიარო მუშაობს არა ნუ ეგ კაცო გიძინა კითulis ასე მაგრამ რეალურად არ მუშაობს ეხლა მარტივი რაღაცაა აგერ არის აფხაზი აგერ არის სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომია. რუსეთისა ორი. შეადარეთ სოხუმი და ბათუმი დღევანდელი. თუნდაც ზუგდიდ შევატაროთ სოხუმი დღევანდელი. რა შედარება არა აქვს რუსეთის რუსეთის მთელი კოლონიალიზმი და მთელი უნებრივია. ჩtildeოც და სამხრეთ კორეის შედარებაც შეგვიძლია და ყველაფერი ხადია. თუნდაც უნდა ამყოფოს ქვეყნის დაპყრობილი ტერიტორია. რუსეთი ასთვის არავითარი პრობლემა თითქოს და ფინანსურად არ უნდა იყოსო თქვა ცხინვალის რეგიონი იყოს აყვავებული. რა არის რამდენი ფული ჭირდება ამ ერთსა ტერიტორიას რუსეთისთვის ერთ ოლიგარქს აქვს სახში იმდენი ფული რომ აყვავოს ტელცხინვალს არაკეთებს ამას სპეციალურად იმიტომ რომ რუსეთს უჭირავს რუსეთმა იცის აი სწორედ იმ მიზეზის გამო რაც თქვენ თქვით რომ 1 და 2 პროცენტი რო არის მსოფლიო ეკონომიკის მან იცის რომ თუ რომელიმე რეგიონი მის მიერ ასე თქვა კონტროლირებადი რეგიონი განვითარდა ის აღარ მოინდომებს იმ წუმებში ჩარჩენას რასაც ქვია დღევანდელი რუსეთი ის მოინდომებს უფრო განვითარებულ ქვეყნებთან ურთიერთობას, უფრო დასავლეთში ინტეგრაციას. ამიტომ რუსეთს ყველა უჭირავს უხეში ძალი. და ბოლოს საქართველოს მიმართაც ასია. ჩვენის ვერ მოგვისყიდი, სწორედ ამის მოსყიდვის საშუალება მას გაცილებით მეტი ჰქონდა 90-იან წლებში, როდესაც გაცილებით მიმული იყო ქართული ეკონომიკა რუსულზე, ვიდრე დღეს არის. დღეს ამის საშუალება არ აქვს რუსეთს და არანაირი რუსეთი ცდუნება იმისი, რომ ჩვენ ეკონომიკურად გამდიდრდებით და გავკეთდებით, დღეს არ არის. მთელი თაობაა გაზრდილი ბიზნესმენების, რომელსაც არაფერი აღარ აკავშირებს რუსეთთან. აი საერთოდ და არაფერი. კი ბატონო, და მისთვის რუსეთი არის ივანიშვილი. ეს უნდა, მაგრამ რაც იმას უნდა, ის არ გამოვა. და ბიზნესმენების დიდი ნაწილისთვის რუსეთი არის უბრალოდ დაბალ მსყიდველობით უნარიანი ბაზარი. აი ასე აღიქვამენ მეც არაფერს. ღატაკი ღარიბი ბაზარი. კი ბატონო, პოლიტიკური რისკებით და ბოლოს აუცილებლად მოკლედ ვისაუბროთ ალტერნატიულ დემოკრატიულ ალტერნატივაზე, რაც თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ. რა შანსები გვაქვს დღეს, დრო არ არის ბევრი, არჩენებამდე წელწადნახევარც აღარ დარჩა. და აი რაც არის ეს არის ხო ეს პოლიტიკური სპექტრი. ჯერჯერობით ჩვენ ხედავთ მარტო გაერთიანების ძახილს რაღაცა ჯგუფის მხრიდან ეს არის ვაშაძე, ხოშტარია, ჯაფარიძის სამეული პლუს ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს ამ მესიჯებით. თუმცა მთელ ამ პროექტს უკვე რაღაცნაირად კეზერაშულ მერაბიშვილის იარლიყი ეკერება და არ გამოიყურება პერსპექტიულად. მეორე მხრივ არიან ძალიან დაბალი მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური ძალები, რომელთა გაძლიერების შანსები არ ვიცი რამდენად რეალური და შესაძლებელია. აი რა პერსპექტივა გვაქვს ასეთ ვითარებაში? ვერ ვიტყვი რომ მე მაინცდამაინც დიდი ოპტიმიستی ვარ ამ ხრივ იმიტომ რომ უბრალოდ ეხა მქონია ვიღაცებთან ლაპარაკი და ну აი ვერ ვატყობ იმას რომ კარგად არ გაცნობიერებული რა ძიმის სიტუაციაში არის ანუ მე ესეთი შტაბეშილებამ შეიძლება ყველა საათი იმედი რომ ბოლოს რაღაცა ისეთი აი რაღაცას აკეთებს პრობლემებში ბოლოს ამოთ ხუთ თვეში რაღაცა მოძრაობებს გაატარებს რაღაცა მოხდება და რაღაცა მატარებელს შეახტებიან აი სვესს ისაბაკ რაღაცა ანუ რაღაცა მოხდება ბოლოში. ანუ ახლა ვერო იმუშაო მიზან მიმართულა და ასეთი უნდა შეჯერობით ასეთი ერთი პარტია ვიცი, რომელიც სხვა მინუსები აქვს და ამიტომაც მაინც და მაინც პერსპექტიულად ეს პარტია არ მეჩნია. მაგრამ ნუ რაღაცა ევროპულ საქართველოს აქვს, რომელსაც რაღაცა განსაზღვრული გეგმა აქვს და მიყვება, თუმცა ვფიქრობ ბევრი მინუსია გამის განხორციელებას. დანარჩენები საერთოდ რას აპირებენ, რომ თავისთავად არა აქვს პერსპექტივა მათ მარტო იმას, მე მგონი ეს ძალიან მარტივი დასანახია. გადაჯგუფებები როა საჭირო გამსხვილებელი სინერგია საჭირო რაღაცა რო ეს 2% აკროა ერთი იქროა და ორი კიდე იქით აი ეს რაღაცა ერთად რომ მოუყაროთ დავი აი ამის დიფსნელობას და სულვილსაც ვერ ვატყობ მაინც და მაინც ბერს ყველა არის არ ვიცი თუმცა მექანიკურ გაერთიანებას რა აზრი აქვს ალბათ რაღაცის მიხედვით უნდა დაჯგუფთნენ ხო მექანიკურზე არ ვამბობ მე ვამბობ სწორედ სინერგია რომ მოიტანოს ისეთ გაერთიანებაზე ეს არსებობს ერთში შესაძლებელი იქ არიან ფიგურები რომელთა ერთად ყოფნა მაგალითად მოგცებს ენერგიას. ანუ იმ პროცენტებს შეკრებს. არიან ფიგურები, რომელთაც ყოფნა პროცენტები პირიქით დაგაკარგინებს. აქ ეს არის სწორედ სწორი სინერგია უნდა მოახდინო, იმიტომ რომ არის ეს განწყობები. მაგრამ ამას მე როგორ გითხრა ხა დიდი არც შესაძლებლობა მაქვს იმდენი რომ ასე ვთქვა ეს გავიტანო ეს ჩემი შეხედულებები და არც ზემოქმედების მერკეტი. უფრო მე მგონია რომ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იყოს ორიენტირებული სხვა რაღაცაზე. ერთია ოპოზი ოპოზიციას საერთოდ მე ვიმასაც ვისურვებდი რომ მეტი კონდეთ ერთმანეთში დებატები მეტად აკრიტიკონ ერთმანეთი მეტად გამოკვეთონ ეს ფლანგები და განსხვავებები ერთმანეთში თორე რაღაც არეულია ყველა ერთმანეთში და ყველა რაღაც არ ნაცუძრაობის შლეიფად აღიქმება ან საერთოდ არ აღიქმება ძირითადად ეგეთ სიტუაციაა ცოტა გამონაკლისია ნახარიას პარტია, მაგრამ ნუ ისიც ვერ ხვის, ახლა ისეთ ამიწრო. კი ბატონო. უნდა დავასრულოთ თუ შეიძლება აზრი დავასრულოთ და დაგაჩიტობებით. ცენტი უფრო მეტად. სამოქალაქო საზოგადოება ახალგაზრდულ ორგანიზაციებმა ამორჩევენ. აი 300000 ახალგაზრდა ამორჩევილი რო ახსენე. ეს 300000 ახალგაზრდა ამორჩევილი თუ მოხერხდა და მოიყვანე საარჩევნო ურნებთან ნუ პრინციპში ხელისუფლებას ამ ხალხმა ხმამიცეს ძალიან ნაკლები ამის ალბათო. ამიტომ უფრო მეტად რაღაცნაირად თუ სამოქალაქო აქტივობები თუ იქნება იმისკენ მიმართული, რომ ახალგაზრდა თაობა დააინტერესოს და ჩართოს და არჩევნებში ასე ვთქვათ, გაიაზროს მნიშვნელობა 2024 წლის არჩევნების და აქტიური მონაწილეობა იყოს ამარჩევნებში, შესაძლოა ამან ოპოზიციის და ასე ვთქვათ, უფრო ოპოზიციისთვის ეს იყო აღმოჩნდეს სწორედ აი ძალიან სერიოზული მასშტაბური კარგით, ნახოთ, არ არის მარტივი პროცესი, მართლაც რაღაცა მოჯადოებული წრეა თითქოს, ნახოთ რა გამოვა, წელიწად ნახევარიც აღარ გვაქვს. დათო ზურაბიშვილი ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი, დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ექსპერტი გიანოდია მასთან ერთად კავა ანალიზებთ იგივე თემას, რაზეც საუბრობთ ყოველ გაცემაში, მოცნების მორიგი რაუნდი ანტიდასავლურ კამპანიაში, ეს არის ჩვენი დღე.